muss es sein, dass jedes Mal, wenn wir diskutieren, die Beziehung richtig schlecht läuft? Ich erzähl dir mal was. Das wird dein Leben verändern. Was ich meine ist die Antwort. Alter, ich erzähl dir mal, wie ich sie kennengelernt habe. Die Antwort. Mein Leben war ein Desaster. Jeder Tag war erbärmlich. Meine Verlobte hat mich hängen lassen. Was ich noch nicht wusste war, dass ich sie inmitten von all dem Schmerz finden würde. Die Antwort. Ich brauchte sechs Wochen, drei Tage und zwei Stunden, um das Buch durchzulesen. Auf einmal verstand ich, dass die Antwort geteilt werden soll. Und was ist die Antwort? Die Antwort ist, wann immer du willst. Schatz, wann willst du eigentlich Kinder haben? Wann immer du willst. Schatz, ich brauche noch Wimperntusche, wann müssen wir denn eigentlich los? Wann immer du willst. Mein Lieber, wann schauen wir Türkisch für Anfänger? Wann immer du willst. Ist gut.